Oye, mi amor. Dime. ¿Tú piensas que soy bonita? No. Malo. ¿Te gustaría estar conmigo siempre? No. Si yo no fuera lejos, tú me extrañarías. Llorarías por mí. No. Tú no eres bonita. Eres súper hermosa. Yo no quiero estar contigo siempre. Yo necesito estar contigo siempre. Si tú algún día me faltas, no estás a mi lado, no lloraría, simplemente moriría. Cada lunes una reflexión nueva. No te olvides de darnos un like, comentar y suscribirte. Recuerda que dando clic en cada video puedes ver nuestras reflexiones anteriores, míralas y danos tu opinión. Brombar Films, reflexiones para vivir bien. No olvides suscribirte y regálanos un like.